what's up? Welcome back sa UMK TV. Usaping may kinalaman sa kalapati, kaalaman at pagkakakitaan, pag-uusapan natin yan. And for today's video, pag-uusapan natin ang isang website na kung saan ay pwede kang kumita sa pamamagitan ng paglalaro ng mga online games. At kung interesado ka sa video ito ay handa na ang mata sa panonood at ang tenga sa pakikinig dahil hindi na natin papatagalin pa. Ito na, let's go! Mobile Legends, PUBG, Wild Rift, COD at iba pang mga online games na talaga namang nakakalibang laruin. Pero ang tanong, eh may napapala ka ba? Kung sikat kang streamer, siguradong kikita ka. Pero kung hindi, malamang sa malamang eh isa ka sa mga walang napapala sa paglalaro. Kaya kung ang hanap mo ay play to earn games as in free to play to earn na wala kang nilalabas kahit piso pero kikita ka ay ito ang hinahanap mo. At ito nga ay sa pamamagitan ng play mining website kung saan may tatlong games ka na pwedeng laruin at kumita ng walang nilalabas na pera. Job Tribes, isa itong action card games kung saan nga, na gaya ng sinabi ko, ay kikita ka habang naglilibang. At hindi mo na kinakailangan ng puhunan dahil kapag nag-register ka pa lang ay makakakuha ka na ng libreng amulet. Ang amulet ay ang card na magagamit mo para makapag-drive sa mga quest. Kung saan pag natapos mo ang bawat stage ay makakatanggap ka ng reward na fail coins at mga materials. Ang Pale Coins ay ang in-game currency ng Jap Tribes na maaari mong ipapalit sa Deep Coins. Isa itong cryptocurrency na maaari mo namang ipalit sa tunay na pera kalaunan. Ang materials naman na makukuha mo at may ipon ay pwede mong gumagamit upang bumuo ng isang malakas na amulet o ipang-upgrade ng amulet mo para mas lumakas ito. Maaari ka rin lumahok sa PvP arena kung saan manalo ka man o matalo ay may naghihintay sa iyong malaking reward. Kaya wala kang talo sa game na ito. Ang pagkukonvert ng pale coin to coins ay maaari mong gawin dalawang beses lamang sa isang buwan. Number 2, Lucky Farmer. Naglalaro ka ba sa mga arcades ng Coindozer? Sisiw sa'yo ito. Wala itong pinag-iba sa original na larong Coindozer. Maliban na lamang sa maaari kang kumita na walang nilalabas na kahit piso. Sa simula ay makakakuha ka ng medal coin na maaari mong palaguin at sumali sa mga weekly tournament para makakuha ng reward na Bitcoin. Nakadepende sa magiging rank ng player ang makukuhang Bitcoin. Pero maniwala ka o hindi, hindi ka magiging luhaan sa larong ito dahil siguradong may makukuha ka at diretso sa wallet mo ang reward tuwing lunes. Number 3, play mining puzzle. Kung naglalaro ka ng Candy Crush, siguradong kayang-kaya mo itong laruin. Ang kailangan mo lang gawin ay tapusin ang bawat stage. At sa bawat stage na matatapos mo ay makakakuha ka ng keso. At ang may ipon mong keso ang magiging basihan sa magiging rank mo. At depende sa rank na maaabot ng isang player, ang reward na maaaring makuha. Mas mataas na rank, mas maraming deep coin na makukuha na diretso ring mapupunta sa wallet mo every week.